more. <laughs> men ben istirahat. Moto bos sampai mlebu bos. Dibelah. Awas tangannya awas, awas tangannya, awas tangannya. Cokot, awas tangannya, cokot